හැලෝ ආව් ගෙදර ගෙදර ඉන්නේ නේද? ඔව් අනේ දවසම කම්මැලි අද නම් එපා වෙලා තියෙන ගෙදරටම වෙලා ඉඳලා. ඈ මොකද? ඔයාලා දැන් මෙහෙ එනවද? ආ නෑ නෑ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔව් අපි ගෙදර. ඈ මේ ළඟට. ආ එන්න එන්න මේ හැබැයි ගණන් ගන්න නැත්නම් ගෙවල් දරුවන් පිස්සන් කොටුවගේ අස් කරන්න වෙලාව නෑ යන්නේ එන්න එන්න එන්න